en alguna parte de la ciudad, pasen. Aquí hay películas que aún no se estrenan, véanlas. Vaya, vaya, vaya. Pero lo que me pregunto, ¿cómo las obtuviste, eh? Resulta que yo tengo una máquina del tiempo. Viajé al futuro y compraste las películas y las trajiste al presente. Es eso, ¿verdad? Sí. Además, ese señor de ahí acaba de comprar la segunda parte de Condorito. En esta casa... Por 28 fracturas me da mucho.